sommes aujourd'hui ici au ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel avec euh, les équipes du Sénégal numérique dirigées par son directeur général, M. Cheikh Bahoum, que nous avons accueilli ici pour discuter des potentialités de convergence d'activités. Et nous, étons, nous sommes euh, vraiment très, très, très heureux parce qu'on a une convergence totale sur l'ensemble des possibilités de travail. Et ces possibilités sont transversales. Cela va sur toute la chaîne de valeur artisanale et de la transformation du secteur informel. Cela va du, de la formation, qui est une des préoccupations les plus importantes de ce secteur, la formation. Et on se rend compte que par le numérique, on a une démultiplication, une facilitation, mais également des possibilités inouïes Et cela, vraiment, nous, sommes tout à fait euh, d'accord avec euh, le Sénégal numérique pour pouvoir mettre en place cette, ce tutorat informatique et cette formation. Il y a également l'amélioration de la productivité, mais aussi le, le, la chaîne de distribution en allant, comme j'ai souvent l'habitude de dire, de passer de l'étal au marché mondial en passant par le digital. Et cela, c'est notre ambition et nous sommes vraiment euh, de tout cœur avec euh, le Sénégal numérique pour qu'il nous accompagne à cela. Et j'espère que ces premier pas que nous avons euh, démarrés aujourd'hui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir réaliser l'objectif du président, qui est une instruction, non seulement de faire de l'artisanat le moteur de l'activité économique du Sénégal, mais en utilisant le digital comme mm, démultiplicateur.